Дуры. Алина, давайте буду... Давай. Я сюда, Алина. Подожди. Подожди, не снимай меня. <laughs> Нам разрешили. Нам разрешили. С маленькими побегаем. Пойдем. Пождем там, там внизу. Мы две дуры просто тупые. Давай играть, девочки. Ну мы... Давай играть. Давай, давай. Давай играть. Блин, мне. Вы где? Мы не знаем. Мы, мы в лабиринте. Мы в лабиринте. Мы сейчас вам покажем весь лабиринт. <laughs> Конечно. Пошли наверх. А нет, давай внизу. Да, мы вначале проходим все внизу. Э, да, мы знаем, мы дуры. О, привет, детишечки хорошие. Девочка, девочка, не убегай от нас, не убегай, не убегай, девочка. Алина, блин, путешествие. Придурки. Ha ha ha! Это мой бойфренд. Бойфренд. Теперь за мной идем. И, и а вот теперь мы... Подожди. Пойдем, шарик. Это, это его зовут э, Павел а, Алексеевич. <laughs> Павел Алексеевич. Пошли. Побежали. мне шариковый. А мне, а мне хорошо. Как? Чип, чип. А, найди меня. Вопрос, где Алина? Мы ее закопаем. Капец, Алин, тебя где мы, мы в лабиринте. А, подожди, снимай селфи. Давай. Снимай селфи. скажи да, пока, если всем пока. Если вы меня больше не увидите, то знайте. Иди отсюда уже. Я Я тебя по башке напопала. Стой, ай! Скажи привет всем. Кто-нибудь сидит? кто сейчас смотрит это безбашенное видео, скажите... Эм, ну, скажите, я здесь. Скажите, я здесь. Хорошо. Все, давай. Я убиваю. Пошли дальше, ты не вернешься больше. А еще а кто здесь? Как она может залезть? Не могу залезть. быстрее срезай. Идем дальше? Идем дальше или нет? Если не идем, то я выключаю, потому что... Иду! Ну говорите, идем дальше или нет? А то мы больше никуда не пойдем. Да, ну пожалуйста, мы ради вас стараемся. Я уже хочу идти. Пожалуйста, вообще очень дальше круто. Скажите. Идем или нет? Да. Я приду за тобой. Пятница 13 ну кто там? Да блин, ребят, что вам так трудно написать? Идем, идите уже. Идем! Идем. Лазарев. Лазарев. Пошли <laughs> дальше. Сережа. Сереж! Ой, куда мы идем? А вот это мой... Мой... Мы тоже... Давай снимем. Серья тебе. Как его зовут? А, его зовут... Степа. Алина, ты у нас ты что Ой, что он делает? Это лабиринт. Вот туда, смотрите. Подожди, подожди. Сейчас. А <laughs> Не знаю. Алина потерялась. Сейчас, подождите. Того мы очень тупые, и мы зашли... Привет, Степан. В общем, <laughs> Алина потерялась, она не может пройти. Ну да ладно, без нее пойду. Хотя она меня убьет. А, она меня убьет, а я хочу, чтобы она меня убила. Так, так, так, так, вот сюда. Ой. А! Капец. Ой, блин. Лабиринт сраный. Все, я во втором отделении. Она меня тут не увидит. Она меня тут не увидит, так что... Тихо. James Bond, James Bond. Ребят, тихо. Алина где-то сейчас, я даже не знаю, где она. Она меня увидела. Увидела. Она сейчас... А Ты куда вообще забрала? А как... Надо отсюда выйти. Мы а? ну, как дети отсюда. Мы настолько... Вот. Ой. Короче. Тюлень. <laughs> Она с другим. Люди! Вы не видите, это ж... чувак! Привет! Алин, могу пролезть. <laughs> Это надо быть очень худым, но не нам. Опять. Ну ты извращуга. Знаете, <laughs> знаете, с нами это очень, очень тяжело нас здесь пустили, но мы добились своего. Мы сказали, Наверное. мы сказали, что нам 11 лет. Да, и что у нас рост метр сорок пять. <laughs> Ладно, все. Ну, все, давай, Полина, заканчивай. Да. Я хочу здесь сама провести. Да, мы, наверное, потом уже, когда выйдем с лабиринта, будем, будет опять трансляция. Да. А сейчас И, всем... кстати, у меня есть новый перископ, так что... Всем находите к меня, да. Находите меня, я буду снимать тоже классные видео. И всегда.